がです皆さんこんにちは今日は友達とジョジョワールドに行きますイエイママはちょっと出かける出かけてくるねあおお王様も来たアモーレくん挨拶しに来てくれたのかわいい あもあ来たピッピッピンピンもう二人とも仲良しだねではママ行ってくるからまた後でねなんか遊んでるにゃー喧嘩しちゃダメねダメだ <laughs> ダメだあえ なめてるおい、ちょっと何してんだよ。お兄ちゃん優しいな。行ってくるね。いぐちゃん。かわいい。れも、これかわいいよりはなんか面白い形してるね。そうそういうね、スタンドがいて。へえ。 湯車行こうじゃあ確かにねめっちゃ可愛い似合う <laughs> めっちゃいいそうだねえまなちゃんは何も上手つけてないなんか上上手な T シャツを着たかったんだけど恥ずかしすぎて着れなかったはいはいそうだジョジョの T シャツ着てこようと思ったのに忘れてた <laughs> でも始まった写真が ちらなんですよねすごいすごいこれなんだよいしょ入ってみようすごいフードもあるすごいこんな感じで入ってるすごいなるほどね全部のマダイとがテラスタに なんか本当可愛い可愛いい、ね、それぞれちゃんとついてるグッズもあるすごいめっちゃ可愛いなこれこれ何あジョルノのなんかスカーフああつけるってあなるほどね可愛いいめっちゃおしゃれじゃないえー、めっちゃ可愛いいすごいグッズいっぱいあるんだね なんかおしゃれこれってさ超イタリアンっぽくないそうそうパしショーネのねパッショーのなんかこれ欲しいな欲しい名刺欲しいちょっと待ってちょっと待って欲しいな欲しくならないこれ 組むんだねそうだねへおみくじみたいもはやおみくじだね絶対推しのキャラにすごいセリちゃんだったら何が来るすごいそうそう初めてしおちゃんと会った時にすごいジョジョが大好きでそうずっとジョとそうこのキャラクターがすごい好きだったんですね もしれないでこれはこれはあのお皿そうお皿お皿がないあの一部の確かこのこのキャラクターの使ってるお皿すごいすごいすごい一緒に晩餐ができるねいい

バイマラバイ頑張れ頑張れいいだったらこれになりますかわいいアコッサでなんか一緒に れるみたいなねそれが 全部大丈夫だよ、えー、すごいよえー、どのいいかなあ、これめっちゃ好き ねすごいなるほどすごいかわいいちょっとだけ撮りますおおすごいあれねあ今ネットフリックスでやってるよねそうそういつものやり方でやってほしいね おしゃべり一番最初のミニゲームの感想は本当に会話してるみたいな感じそうそうそう次のミニゲームはこれ3分えー、いいえ3分一番好きだから嬉しい でこれテンション高い りんは急にすごい上々の人に <laughs> すごいセクシー 横浜の景色最高だねそこは富士山が見えるちっちゃいけどかわいいすごいアニメみたいだなこれ。